最近啊，在看窦文涛主持的圆桌派的时候，我突然发现呢，我还挺享受一个新事物的，就是弹幕。哎，有人讲到一个好玩的观点，弹幕就会出现，说哈哈哈哈，乐死我了。当他们去讲一些古董的时候呢，就会有人很懂行的说啊，这是个碗，是宋代早期的。听说呀，在隔壁深夜食堂中国版里面，这个弹幕更加的厉害。 当然也有一些很讨厌的弹幕了。有的人一上来就在骂人，有人在自言自语，还有一些呢是剧透的。比如说，正好有一个杀人片刚刚开始，有一个弹幕就说：“嗯，他是凶手。”你不要以为弹幕是一个新玩意儿，你发现没有？人的大脑中间也有一个弹幕系统。早上起床的时候，你对着镜子刷牙，脑子里边就出现一条横着慢慢飞来的字说：“我去，这也太胖了。”下面一行黄色的字说：“看他这身肉。” 哎，这一天的好心情可能就没有了。当然，有的时候啊，弹幕也会激励你。当你跟别人沟通，别人一下说某句话怼过你的时候，这个时候就弹幕飞过来说“冷静，冷静，冷静，冷静，冷静”。或者开会的时候，你突然听到了一个有趣的想法，弹幕就写着说“对，就是这个想法，快这么做”。当然了，在更多时候，你可能根本意识不到这些只是弹幕，你会以为这是自己的想法，甚至认为啊，这就是人生剧情的一部分。 就好像你经常分不清楚哪个是视频，哪个是弹幕一样，这种现象呢，在心理学里面叫做自我对话。自我对话这个概念呢，实在是太重要了，所以我们会用两集的时间去谈谈看，怎么样觉察这些对话，怎么样修改这些对话，甚至怎么样用提问去逆转这些对话。好，我们先来看看自我对话的概念。简单来说，自我对话就是自己跟自己的交谈。人们出生的或者不出生的，自己跟自己所进行的对话都叫自我对话。 有的时候是提建议，有的时候是评价，有的时候甚至是嘲笑。所以你是自己生活的导演、演员，但同时啊，还有一部分你是自己生活的观众。当你看了这部分电影的时候，你就会敲字幕，这些就是你的自我对话。利用好这些弹幕呢，你就会成为一个内通外顺的人；但是如果利用不好的话，你就会亲手毁掉自己生活的很多乐趣。所以有一个积极的自我对话方式是非常重要的心理健康法则。 那么这个弹幕是怎么来的呢？美国社会学家库利提出了一个叫做“镜子里的自我”的概念。他认为说，每一个人对他人都是一面镜子，大家都是通过想象别人会怎么看自己，结合自己的想法形成自我概念的。这不有三步吗？第一步，你想象别人会看到些什么；第二步，你会揣摩别人会怎么想这个事儿；第三步呢，你就会把这个想法给内化，也就是说，你会把这个字儿。 敲到你的意识里边，形成一个弹幕，作为自我的一部分，这就是弹幕的一个形成系统。所以你看，弹幕其实是别人的话贴上来的。比如说你的父母亲，他们对你说的话，就会成为你最早的弹幕系统，成为你很重要的内心的声音，甚至会改变你人生的剧情。下面我来举个例子，比如说哈，一个孩子在生活中间取得了一个小成就，有的父母会夸说：“嘿，你真聪明。” 有的父母就夸说：“孩子，你真努力。”实验证明，那些被夸聪明的小孩，在未来会更少的尝试高难度的事儿，因为那样子的剧情会让自己显得很笨拙，毁掉自己聪明的这个标签儿。而被鼓励要努力的小孩呢，则会尝试更多的可能性，因为他们相信只要努力就能做得更好。他们也更有探险精神，因为这样子他们才会很努力啊。 再比如说，小时候也许你父母亲跟你很鄙视的说过，说隔壁那个女孩打扮的花枝招展，还跟个小妖精一样。那接受了这样评价的很多小孩，长大以后可能就不太敢展现自己非常自信又性感的一面。同样道理哈，现在当你成年以后遇到了问题，你冒上来很多的弹幕啊，比如说，哎呀不行了不行了，还是放弃吧，或者说，哎，老子就是不信邪。 这都是很早的时候，你从别人的地方学回来，然后内化到自己人生的弹幕。讲到这儿，我想你已经有感觉了。一开始的时候，这个弹幕只是周围重要他人讲的话，但如果你看久了，你就会逐渐修改剧情里面的人设。这样子，他人的评价就内化成了自己对自己的评价，成为了你的一部分，而你这个时候却一点都不知道。 仔细听听你内心的声音，你会特别惊奇的发现，这可能就是你对父母的声音、老师的声音，或者某个别人的声音。其实那并不是你自己的声音。根据发展心理学家皮亚杰的研究，一个人要等到十一到十六岁，逻辑推理能力才会发展。所以小的时候，我们很少去思考这些声音是好的还是坏的，往往是照单全收。只有我们到了十八到二十岁，甚至有咨询师认为是二十三岁的时候。 我们才会有机会去思考说，哎，这是弹幕啊，哎，我没有必要照着这些弹幕来做啊，他们不爱看就不看我的生活好了。但在这个之前，你可能会下意识的一直内化这些弹幕的声音。我来举个例子，有一个讲叙事的老师啊，叫做黄树飞，他呢有一次分享一个他自己的经历，在装修新家的时候，他就非要在家里的卫生间装修一个大浴缸，呃，花了很多钱。 一开始啊，这个浴缸设计成顶级的大理石了，花了半个浴室装修的钱。但是投入使用以后呢，发现很糟糕，因为大理石很凉，放的热水一会儿就凉了。如果你要好好泡澡的话，只能一边放热水一边放凉水，这实在是太奢侈了。于是呢，他又去找这个设计师，设计了一个塑料的壳，就架在这个浴缸之上，这样子散热就会慢一点。 当他终于可以躺在浴缸里好好休息的时候，他突然意识到，他几乎用了装修三分之一的钱在这个浴缸之上。因为他脑子里面一直有一个弹幕，不断的在各种情况下面重复，就是我要一个大浴缸，我要个大浴缸，我要大浴缸，我大浴缸，大浴缸，大浴缸。每次去看别人家的装修，去看家具城的时候，这个弹幕就会像咒语一样反复的冒出来。哎，这句话是从什么时候来的呢？他回想起来，因为他家里面是排行老二。 上面有个姐姐，下面有一个妹妹。老一辈父母亲都是很忙，几乎就用三句话把他们给养大了。哎，就是起来啦，吃饭啦，快洗澡，快睡觉。三个孩子洗澡的热水呢，只有一桶。你看他是老二哈，姐姐洗完以后呢，基本上只剩下大半桶了。而妹妹呢，每次都抱怨说：“哎呀，洗澡水只有这么少。”所以她心里面一直都特别的呼喊说：“给我一个大浴缸，给我一个大浴缸。”人生最高的享受就是一个人好好的洗个澡。 所以，当他有财力、有机会的时候，他第一个要做的就是花钱给自己买个大浴缸。躺在浴缸里面，他终于读到了他内心呼喊的那条，只是一个弹幕，他就释然了。这个故事有趣吗？其实每个人心里面都有很多的内在弹幕，这些弹幕来自于你过去经历里面的很多重要的他人。虽然你已经长大了，是自己生活的导演，但是还是没法忽略这些人留给你的弹幕。 所以，坏消息是你可能没法回到过去，只留下个好的弹幕来看。但好消息是，当你意识到这些话只是弹幕的时候，你就开始了觉察的第一步。你可以不看其中一些，你可以关掉弹幕系统，而且你可以利用积极的自我对话和提问来改变这个过程。这就是我们明天要讲的话题，请你一定要听完它。